cementerio, en cualquier cementerio del mundo, ser con una serie de símbolos. Y esos símbolos están contando una historia, nos están contando algo. Aquí, por ejemplo, eh, nos encontramos ante el mausoleo de la familia de John Uribe, un importante comerciante de, paños, eh, sobre todo pues como para paños para mesas de billar. Eh, manda a hacer entonces este mausoleo. Y hay una puerta que nos muestra una serie de símbolos y esos símbolos nos están contando una historia, nos están relatando algo. Pero para usted poder entender esa historia o ese relato es necesario poder entender qué representa cada uno de esos símbolos. Por ejemplo, tenemos el alfa y el omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Tenemos los peces, que es un símbolo del cristianismo está pues el, el, barco o el arca donde fue puesta a prueba la fe de los discípulos en una noche tormentosa donde Jesús estaba durmiendo plácidamente y hay una tormenta y los discípulos dicen, maestro, pues usted está durmiendo y aquí nos vamos a inundar, hombres de poca fe y calma entonces las aguas del mar. Hay debajo un cáliz que es el símbolo entonces eh, de la sangre de Cristo y una serpiente que representa la tentación hay un libro abierto, se supone que es el, se, llama como el libro de la vida, que es donde están escritos todos nuestros actos. Todo lo que hacemos en vida se registran allí. Hay una, abajo hay una cruz invertida con unas llaves. La cruz invertida dentro del cristianismo tiene una carga simbólica importante, es la cruz de San Pedro, porque San Pedro es el discípulo que muere crucificado boca abajo. Entonces una cruz invertida no necesariamente es un símbolo del satanismo, es también una cruz que puede ser interpretada como la cruz de San Pedro y más iba acompañada de unas llaves. San Pedro es el portero de los cielos. Y tenemos al final una balanza que es el símbolo entonces de la justicia. Hasta ahí estamos claros. Vamos a hacer entonces la lectura de corrido que nos diría el mensaje de la familia de Don Uribe. Yo soy el principio y el fin, todo buen cristiano, quien pone a prueba su fe, bebe de mi sangre, y vence las tentaciones, serán escritos sus actos en el libro de la vida y logrará ingresar al reino de los cielos el día del juicio final como el código da Vinci. <laughs> algo así. Oiga, no vaya a creer que ese tipo de películas están inspiradas también en una cantidad de elementos simbólicos que están, que están encriptados y que hay personas que se encargan entonces de desencriptar para poder entonces eh, contar esas historias y hacer, hacer esas narrativas y esas interpretaciones de todos esos elementos que están entonces incrustados en, en, estos, en estos espacios dedicados a la muerte, pero también que se dedican a la vida. Continuemos por